three, come on. এতিয়া গাইজ মানে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গৈ আছে গৈ আছে আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ পাহাৰৰ তিনিটামান মানে টপত আমি এতিয়া উঠি গৈ আছোঁ মানে আৰু কি ক'ব আৰু এনেকুৱা মজা জেগা বে মই মানে দাদাবোৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মানে আৰু কি মজা বে মই বোলে পাগলা হৈ গৈছোঁ পাগলা এইবোৰ ডাৱৰ চাৱৰ চক নাই সেই গছ গছনি কি মজা অ' টাৰ্ণিং কেনেকৈ হৈ আছে কেনেকৈ হৈছে অ' মা বি মানুহ মাৰিব কোনদিলে ওলাই ওলাই চলা চালা বিলৰ মাছটো কেনেকৈ গাড়ী চলাইছে অ' মা হোৱাই হোৱাই চলাইছে মাথা চাথা বেয়া কৰি দিব ভয় লাগি গৈছে এনেই ভয়ে ভয়ে আহিছোঁ চলা মই ভয়াটো হয় চালাই মানে পগলা কৰি দিব মানে গাছ মানে ইয়াক গাড়ী চলন কি চাবা আৰু মোৰ মানে জীয় উৰি যাওঁ উৰি যাওঁ কৈছে অ' এই ভালকৈ চলা অ' টাৰ্ণিং কেনেকৈ দেখিছে অ' মা মা অ' মা মৰিলোঁ মৰিলোঁ অ' মা অ' বাচিলোঁ বাচিলোঁ অ' কেনেকৈ টাৰ্ণিং দিয়ে অ' গাছ মানে মই কি ক'ম আপোনালোকক যি কি নহওক এইবোৰ বাদ দিয়ক এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ মানে ৰাস্তাবোৰ চাওক ন কে কি মজা বে মই কৈছোঁ নহয় এনেকুৱা মজা জেগা বে আপোনালোকে যাযাবৰ দেখাই থাকিব like comment share and subscribe কৰি দিব যাযাবৰ ফানিমেন এই চেনেলটি আৰু এনেকুৱা মজা মজা মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাই থাকিম আৰু মই যাযাবৰে গৈ আছোঁ মানে গৈ আছোঁ এটা আমনি লাগি গৈছে আৰু কি ক'ব ইমান দূৰ ইমান দূৰ আপোনালোকৰ মানে যাযাবৰে মানে একদম মানে আপোনালোকক লৈ গৈ আছে আৰু চেষ্টা ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে মায়'দিয়াখন আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ এতিয়া মানে মায়'দিয়াৰ আহি আছোঁ ভাল ৰাস্তা মানে পাৰ হৈ গুচি আহিলোঁ এতিয়া মানে মাছখন খুলি গৈছে বহুত ধূলি মানে আগত মানে টাম্পাৰ মানে তিনিশমান গৈছে ধূলি খুৱাই খুৱাই গৈছে একদম মানে ৰাস্তা এতিয়া বহুত বেয়া বহুত বেয়া আধা ভাল পাওঁ আধা বেয়া পাওঁ আধা ভাল পাওঁ আধা বেয়া পাওঁ ৰাস্তা একদম মানে মাথা চাথা মানে বেয়া হৈ গৈছে এনেকুৱা ধূলি মোবাইলটোও মানে ধূলি ধূলি কৰি দিছে আৰু মাথা চাথা বেয়া হৈ গৈছে আৰু গোটেই গোটেই বগা চফা হৈ গৈছে দেখিছে নহয় একদম গাইড ইমান কষ্ট কৰিছোঁ আৰু লাইক কমেণ্ট মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছিলে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকন টুকি দিব তেতিয়াহে আৰু ভাল লাগিব বহুত টিকনি পাত টুকি গুচি আহিলোঁ বহুতখিনি বহুত বহুত বহুত মানে টিকনি পাত গুচি আহিলোঁ আৰু এইবোৰ তলত খাহৈ দেখিছে নহয় এনেকুৱা খাহৈ মানে আৰু বহিলে মানে দাদাবোৰক আপোনালোকে নাপাব সেইকাৰণে আশীৰ্বাদ দিয়ক ভালে কপালে তাতে তাতে তাতে পৰি আহে А у меня тут на дне битой, я тебя понял, как тебя помогать. А у меня как раз попалось. Я мою посмотрю, когда буду ее войти, да? Буду. এইয়া মানে এতিয়া মই কৈছোৱে নহয় চবেই মানে চেল্ফি চেল্ফি মাৰিছে আৰু মানে আৰু এই মাছখনো মাৰি ল'ব লগা আছে গোটেই ধূলি খুৱাই খুৱাই আহিছে দাম বাইকখনে কি ক'ম আৰু মই আপোনালোকক আৰু এনেকুৱা মই ক'বই পৰা নাই আৰু আমাৰ পগলাই হৈ গৈছোঁ মানে এইবোৰ দেখিছে নাই এইবোৰ ভেউ চেউ এইবোৰ এইবোৰ এদাই এনেকুৱা মজা জেগা আৰু মানে এইবোৰ পাহাৰ চাহাৰ এইবোৰ দেখিছে নহয় একদম এইবোৰ অ' আপোনালোকো আহক আৰু মাৰি দিয়া চাৰি দিয়া যদি আহিছে মই মানে আৰু কি কয় ইয়াত বহি মেলি আৰু মই এনেকৈ শুয়ে দিব মন যায় আৰু দেই এনেকুৱাবোৰ হৈ দিব মন যায় আৰু একদম মজা মই মজা লাগিছে আৰু বহুত মজা লাগিছে আৰু মা এইও বাইকখন কেনেকৈ চলাইছে মোৰ ভয়চটো লাগি গৈছে যোৱা মোৰ উজাওঁ উজাওঁ হৈ গৈছে চালা এই আমাৰ এই পঞ্জীসকলে মানে এইবোৰ পঞ্জীসকলে যে এইবোৰ চেল্ফি টেলফি লোৱাত ষ্টাৰ্ট আৰু মোৰ মানে জি এফ চি এফ নাই নাই চিংগুল লাইফ মই ইনষ্টা চিষ্টাত মই ফটো চিটত মই নিদিওঁ ন মানে সেইকাৰণে ফটো চিটত মৰা নাই মানে এওঁলোকে আৰু মানে হাত দুখন এনেকৈ দি ফিল ইন দা কৰিছে মানে এতিয়া মানে আৰু স্কুলত উঠি আহি আছোঁ আৰু দুটা পাহাৰৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ আহি আছোঁ একদম আৰু জাকেট চেকেট তুলি ল'লোঁ বহুত ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা এডোখৰ ৰ'দ দিছে এডোখৰত চাহ একদম মানে আন্ধাৰ আৰু মাজত এনেকুৱা মানে ভয় লাগে মই কৈছোঁ নহয় কি কম তামা ভয় অ' মা এতিয়া চক নাপে অ' মা এইবোৰ পাহাৰ চহাৰ ঘৰ চৰ চক নাপাওঁ এতিয়া চক নহয় টিভিত গাঁও বুলি লিখা আছে এইখন ঠাইবোৰ অ' মা এইবোৰ ঘৰ চৰ এইবোৰ চক একদম পাহাৰ অ' মা মই মানে ভবা নাছিলোঁ মানে এনেকুৱা জেগা চাবলৈ পাম বুলি অ' মা যদি আন্ধাৰো হৈ যাব পাৰে যদি দেৰি হয় আৰু থাকি দিম আৰু উপায় নাই মই ৰাতি চাব নোৱাৰিম লছ চক বিচাৰি যদি লছ পাওঁ তেনেকুৱা মজা জেগা বে ভবাই নাছিলোঁ অ' মা suka mau tak ditambahi gue bukan suka masih ya bukan suka masih gue main kamu mau tak ditambahi এই একদম মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ ভয় লাগিছে কিয় এতিয়া নাই আৰু একদম মানে ভয়ে ভয়ে ভিডিঅ' কৰিছোঁ মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক এইটো পাহাৰ চখ না পাহাৰ চখ না একদম বহুত মানে টিকনিৰ ওপৰত উঠি উঠি উঠি উঠি গুচি আহিছে মন্দিৰটোত মানে অলপ দেৰি ৰখিলোঁ মানে আৰু পৰা ভিউ পইণ্টটো মানে চাব পাৰি আৰু কৃষ্ণ দোকান ধৰিব তোমাৰ নাম লৈ আহিছোঁ আৰু মানে যেনে তেনে ঘৰ চৰ পাৰিলে দুগদান ধৰিব কিবা যদি দিগদাৰ হৈছে ভুল ভান্তি ক্ষমা কৰি দিব আৰু এয়া মানে অলপ দেৰি ৰখিলোঁ আৰু চবেই মানে এয়া চেলফি তেলফি লৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউ পইণ্টটো এনেকুৱা মজা এনেকুৱা মজা মই আপোনালোকক মানে কি ক'ম আৰু দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাব ইয়াৰ ভিউ পইণ্ট ভিউ পইণ্টটো মানে একদম তললৈকে দেখি দেখি কি মজা আছে একদম ইয়াৰ পৰা ভিউ পইণ্টটো আপোনালোকে চাওক কি মজা মই আপোনালোক কি ক'ম একদম মানে হাই একদম তললৈকে দেখি থাকে এইবোৰ একদম তললৈকে দেখি থাকে মই একদম কি ধুনীয়াকৈ মানুহক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক একদম কি এইবোৰ নদী চদী একদম ঢেৰ একদম আগৰাং পাকৰাং ঢেৰ নদী আছে এইবোৰ চব পাহাৰ চাহাৰ এইবোৰ ডাৱৰটো ডাৱৰবোৰ চব সেই ডাৱৰবোৰ কেনেকৈ একদম মানে পাহাৰটোত লাগি লাগি আছে আৰু এইবোৰ চব মই দেখাই দিছোঁ একদম ধুনীয়া এইটো মন্দিৰটো ভগৱানক কৃষ্ণ বহুত উদান ধৰিব দেই আৰু এয়া চবেই মানে চেল্ফি তেল্ফি লৈছে আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া আমাৰ দাদাই কিবা এটা কৈছে আপোনালোকক ঠিক আছে কি ক'মা এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমি মায়েদিয়া গৈ আছোঁ বৰ্তমান আমি মাছ বাটতে ৰখিছোঁ এটা মন্দিৰ পালোঁ মন্দিৰটোতে আমি সেৱা সৎকাৰ কৰিলোঁ চাৰিওদিশৰ আমি উপভোগ কৰিলোঁ সুন্দৰ সুন্দৰ লোকেশ্যন সুন্দৰ কালচাৰ এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য মজা লাগিছে ন উপভোগ কৰিছোঁ বহুত মানে বহুত আনন্দ লাগিছে ফূৰ্তি লাগিছে আৰু আমি গৈ আছিম গৈ থাকিম গৈ থাকিম গৈ থাকিম শেষৰ অৱশেষতো আমি মায়েদিয়া পাম মায়েদিয়াতে আপোনালোকক শেষ মানে বিদায় দিম বিদায় দিম আৰু মানে এইটো ভাষা নাই আৰু ক'বলৈ ন ভাষা নাই আমাৰ মানে ভাষা নাই মানে এইয়া এখন দলং কি মজা বে ও মা বে পাহাৰৰ পৰা পানী পৰি আছে এইটো জুৰি কি মজা বে ও মা অ' কৃষ্ণ গৈ আছো আৰু তোমাৰ নাম লৈ নাই এতিয়া <laughs> কিমান দূৰ আছে নাজানো ইয়াত নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক একো নাপায় মানে নেটত চাবলৈও মানে mà con đi ôm mà bước bả ôm ôm mà con chó ôm mà đã ba đã khai được đấy ta ta về ôi ta là để bước khả hôi sao hôi gì ta là giờ ở bên xí đu na đâm mà giờ đâm mà này tao này biểu mà giờ tao mới bằng cái giờ không có đâm bả thì con đi con তোকে কইলে আর ইয়াতে সিয়ে সার না বাসি মা মুখস এটা ভগবানের নাম রাইছ আর তোমার বাকি না তো দাদা দাদা বা ভয় ঘুরে যায় আর ভাবে এলা কেনে বেলা কই বলে কি কথা কে কি কথা বলে তুমি বলো পাগল আই জাম ঘরে গেছে সকালে খাবো যাবো ভয় ভয় দেখায় আছে আপনার একদম ভগৱানে ভয় লাগি গৈছে আৰু বৰ্ডাৰ মানে মেইন বৰ্ডাৰ মানে মায়'দিয়া মেইন বৰ্ডাৰ পাই গ'লো ফাটি গৈছে মানে এনেকুৱা ঠাণ্ডা মানে একদম মানে ক'ব পৰা নাই কপনি চপনি উঠি গৈছে আৰু এই লগৰবিলাকো চবেই কঁপিছে মেলিছে একদম মানে পূৰা কপনি হয় এইখন মানে গি যিখন গেট হ'ল দশমী অকণমান চাই দিয়া মই দেখাইছোঁ এইখনে হৈছে মানে মায়'দিয়া পাছ মই বেট চেমেৰা কৰি দেখাই দিম বাৰু ইয়াত উল্টা উল্টা লাগিছে মানে আৰু ইয়াত মানে বৰ্ডাৰ হৈছে বৰ্ডাৰ আছে মানে এইবোৰ হাঁহ মানে মানে পাহাৰ চাহাৰ একদম মানে এটি মানে আগলৈ যাওঁ কৈছে নাযাওঁ কৈছে একদম মানে বহুত ঠাণ্ডা ইমানখিনি ওপৰত উঠি গুচি আহিলোঁ যাবলৈ মোৰতো মন যায় একদম মানে ক'ব পৰা নাই আৰু বহুত ঠাণ্ডা আপোনালোকক মই ইয়াৰ মানে মায়দিয়ে আমাৰ থাকিব পৰা নাই মুখৰ কপনি গৈছে মুখৰ ভাৱ ওলাই গৈছেগৈ আপোনালোকে চাওকচোন মই ইয়াৰ মানে ভিউটো দেখাই দিছোঁ এয়াই চাওক একদম মানে মোৰ হাত চাত কপি গৈছে আৰু দেই এয়া দেখিছে নাই ইয়াৰ গোটেই একদম ধোঁৱা চোঁৱা ইয়াৰ আমেৰিকা চামেৰিকা এয়া আমাৰ বাইক চুটি আমি ইয়াত আহিছিলোঁ আপোনালোকক কি ক'ম আৰু এয়া মানে welcome to my idea pass লিখা আছে মই একদম মানে হাত চাত কপি কৈছোঁ আপোনালোকক কি ক'ম মানে অ' মা কি কপনি মানে কি ক'ম মানে ইয়াত আহি গোটেই প্লেন চিলেন অহা নাছিলে মানে অহা প্লেন নাছিলে চবেই কপনি যে মোক চবৰে কপনি চবেই কপনি কৈছে একদম পুৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে পি গুটি ইয়াতে মোক ফটো মাৰিছে অ' মা কি ক'ম আৰু এইবোৰ চব দেখাই দিছে এবাৰ পূৰা কপনীয়া পূৰা কপনী পূৰা কপনীয়া আৰু এয়া চব পূৰা কপনী একদম এই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু চক আৰু এই মায়'দিয়া পাছ